ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೇವತಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮೇಲೂ ಹೌದು ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನಾವು ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ನನಗಾಗಿದ್ದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ನ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯಿತು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೊಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಿಜ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾವೇನೋ ತರ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನು ಹೆದರಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮೇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಡೇಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಬಿಡಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೀನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆನ್ಶಲ್ ಕಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾನಿದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅನುಭವನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ತುಂಬ ಅದೇ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪೌಂಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಪೌಂಚ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೆಗ್ದಾಗ ಮುಜುಗರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ಬಟ್ ಇದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಗನ್ಸಲ್ಲ ಏನೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಪ್ ಮೆನ್ಶಲ್ ಕಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ವಾ ನಿಜ ತಾನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಗುರ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಮೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಾನಿವತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆರುನೂರು ಏಳ್ನೂರು ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ಪು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡು ಎರಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಲಿ ಇನ್ನೂ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೂವಿನ ಥರ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಡೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಡಿಂದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹಾಕೋಬೋದು ನನಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಸೊ ನಿಜ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಡೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೀಕೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಮಲಗಿದಾಗ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನಿಜ ಆದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ <laughs> ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬಿಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೋ ನನಗೆ ನಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಚಿಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಾಡೋಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಬೇಜಾರು ಭಯ ಸೊ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಡು ಗಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಟು ಅವರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಟು ಅವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಹೂಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಡ್ಚ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹೂವಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಡ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಡ್ನ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇಕಾ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ಪಿಂದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷಲ್ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವನ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ನ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ thank you for watching next ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್